शाबाश बेरा सा बेरा सा शाबाश वासता गई कहान पान पान याद से कुनुशत कुनुशत पर अच्छा हाँ कुनुशत कुनुशत पर तो जिसास पंद्रह जो खानदानी पेश जो पेर दर पेर जो मोरसी कारस मोरसी आ जो वाले वही ठीक ठीक Piyes visniki. کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ گژھِ گژھِ خۄش سُہ رۄپیہِ نہٕ خۄش سُہ دہس ہیوٚچھ مطلب سٲنۍ بڈ بَبَن تٔمِس نِش اوس سٲنۍ فادر مےٚ مےٚ مےٚ نِش نِش اوس فادرَس پَنُن بیٚچہِ بَچہِ بیٚیہِ چھُ مے ہوں پنچ بچہ بیچ مون ٹرٹمینٹ دِوان کہِ ییٚمِس مل گژھِ چاہے گاڑِ سۭتۍ گژھِ چاہے کُلہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ مطلب چاہے پش پہ باٹن گر گی مے نش نا ان ہسپتال تک ٹریٹمنٹ مکل پہ اگر سنگھ ضرورت پہ ہوں وقت گو ہسپتال یہ مطلب ذکری چل تھی وچو تھی کی پیشنٹ آئی ادھر میرے باسان لچن مزاً میں پانی وت پابندی چل رات تی میرے پیشنٹ کَرٕ رات تھی علاج مگر خۄدایَس خۄدایا خدا خدایا شفا چھِ سٲنۍ شفا چھُ کے سُنٛد آسہِ Крек часа я паластар тюзба пани карай. Ne bu akşam? Ne bu yıllar kaynadı? Aşağı. Tadı bu kadar çok karınıyor palastan. Dava bu piyano kadar silin. Yüzü kıl. Yüzü buna var mı adı? Tabii kocaya takıyor. Dava ne aşkı karın piyasa görüyor. Tabii bu kadar büyük ben patya. Tabii bana ayı yuvar yemişsin su sekiyor. ام کھا گنڈ تو پہ کان چاند شاہ بہت شاہی سکوٹر پہ گو میرے اکسیڈنٹ یہ کپوارا ووارہ ڈسٹرک بڑگو بارہ ملا اماد پور لکالف ٹسٹ اکسرے ان پہ ہمیں رۄپیہِ پنٛژاہ Agrar aqui, agora não tem, não tem ninguém.